Essayer de construire un autre monde, c'est ne pas se satisfaire de celui dans lequel nous vivons. Bonjour. Coronavirus, crise sanitaire, chômage, crise économique, urgence sociale, urgence climatique, crise démocratique, on ne peut pas dire que notre monde tourne bien rond. Et ce ne sont pas ces deux mois confinés, parenthèse inattendue, qui serviront de leçon. Remettre tout le monde au travail, plus et plus longtemps, regagner quelques points de PIB, refaire décoller les avions, voguer les tankers, rouler les voitures, revendre du pétrole et des aspirateurs, bref, Remettre le monde sur ces bons vieux rails qui nous mènent droit au gouffre, encore un peu plus vite. Oh oui, Johnny, accélère la folie. Pourtant, ailleurs, ici et là, aux quatre coins des cinq continents, des femmes et des hommes pensent et expérimentent d'autres manières de faire, de vivre ensemble, de produire, manger, échanger. Ils et elles ont rêvé d'autres mondes et n'en sont pas restés là. Ils et elles les construisent à 10, 100, 1000 ou même quelques millions. Leurs inspirations sont diverses, leurs références multiples, mais finalement, toutes et tous partagent une certitude commune. Il est possible de faire autrement. DataGull a envie d'aller y voir et de vous y emmener. Allons ensemble entendre ce qu'ils et elles ont à en dire, observer leur façon de faire et de vivre ces utopies concrètes, dans des appartements cossus ou au cœur d'une forêt primaire, au large des côtes thaïlandaises ou dans une zone de guerre. Nous voulons partager leurs difficultés, leurs prouesses, leurs doutes, leurs échecs et peut-être même leurs réussites. Montez à bord, rejoignez-nous et que voguent les utopies.